ဖြစ်သွားတာဟာဟာပုံမှန် sorry ကတ်ပြောင်းစားမတယ်ဒီနေ့စနေနေ့ဝင်လို့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရရယ်ပြောစရာကြီး你要叔叔好啦。 သူကြည့်ဘာလဲမကြီးပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူး။အပြင်လာလေ။ဟိုမရှိလို့ကျွန်တော်ကမခေါ်တော့ဘူး။ပြန်မတရှင်းလို့မ။ဘူးစပါ Get ။ပြီးတော့ကြတော့ငါဒိတ်ချန်လည်းရှိတယ်။ ငါတင်စားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါညရတက်လက်တက်လက်ပြင်းလို့အဲ့ဒါပဲသိလားအာကြီးနေတဲ့အစကတည်းကပြန်လို့ရမယ်လုံးဝမရှိရဘူး